ennaku z'omwezi nga mukaaga desemba ano omunange omukyala gresican yavaayo bw'atyo n'azaala omwana omuwala era ono yamutuma erinnya grana weebala nnyo gwena wena atugobera ku mukutu guno eno tukwebaza nnyo tukwagala nnyo era nga tukussaamu ekitiibwa nabwe tutyo twasalangawo kuwa amawulire agali satifid agali satifid agataliimu yadde yadde enkenyero oba kyoba ki ano munange nenyongera okujjukiza dr beaver organics wali eri ku access building opposi ne hotel sajavaro ono ajanjabisa ddagala lya butonde dr senjobe richard ono ajanjabisa ddagala lya butonde endwadde zonna oyina ki ekikusumbuwa oyina kiki ekikuluma ono ajjanjabisa eddagala lya butonde gendawo abeere nga akuyamba oba gwe ali ewala ngeoyagala kusooka kumwebuzaku kumanya kusooka kumanya miwendo mukubire essimu 0 eri awo wansi omubuuzi dokita nkusangawa omubuuzi dokita kino kinnuma nkozi nta neetagisaki bwatyo ajja kuba nga kulagira ne branches ze ezimu eziri mu bitundu ebyenjawulo ebisasanidde eggwanga lyonna n'ensi ez'enjawulo ano munange ono asangibwa ali eri ku access building opposite ne hotel sajavaro nga waakava just boat ku ngoma za kabaka awo bwatyo waasangibwa omukyala grace kan gwenzize naye leero ono munange avuddeyo bwati oluvannyuma lw'ebbanga nga akuza muwala we yekka bwannamunigina avuddeyo n'akolimira kitaawe w'omwana jjukira ono ne kitaawe w'omwana gwe yazaalamu omwana yamuzaalamu omwana ono munnange baagaana okukkaanya baagaana okukwatagana oluvannyuma lw'okubeera nga omukulu prince oma omulangira weeri ebusoga munnange ono yavaayo n'alabika nga azaala mu grace kan naye ate n'agaana okulabira omwana yadde okumuwa obuyambi hano munange grace kan kyaddaaki oluvannyuma lw'okwekyawa okumala akabanga ngaalabira omwana yekkayekka nga single mother ngaale taatayi waali avuddeyo bwatyo n'amukolimira n'agamba nti talifuna kalungi talibaako kalaba okuleka nga avuddeyo bwatyo n'atandika okulabira omwana nga taatawe era n'akola obuvunanyizibwa bwe nga webulina okubeera ono omukyala azaalabikira mu scandals ez'enjawulo tisimanyi lwaki alabika nga atali blessed naye ebintu bino bimusumbuyemuko mu bulamu buno naye nga tumusabira abeere bulungi fenga fewana eno tumugamba tugamba era netwongera eddoboozi lyaffe ku ddoboozi lye munnange nga tugamba nti taata w'omwana ono munnange omukulu vaayo owee omwana ono obuyambi si kirungi bwe mba nga wakikola mu butaaganye nti kyajja kyajja omwana waali talina musango vaayo olabike nga omulabira prince oma mwina ku ssente vaayo oyambe omukyalo ono oyambe n'omwana newe oba togenda kubeera na maama wa mwana newe oba tomwagala omwana talina musango ye yajja yajja ono omukyala munange akukolimidde akukolimidde tojja kulaba kalungi bw'oba nga tosobodde kulabirira mwana wo bw'atyo okulekerera gresikaani omwana bw'atyo n'abeera yekayeka ono nno alabikidde mu katambi era alabise nga abadde mukaawo okwawukanamu nkoku bulijjo alaga nti ebintu naye bimutamye bimutuuse obuvunanyizibwa bimutuuse naye nga omukyala grescan si emukyala ali awo gwandigambye nti afuna nnyo nnyo nnyo ekiri awo naye tumwozaayoza okubeera nga bw'atyo agezezaako era afubye nnyo nga maama nga singo mu maatha okulabika nga alabirira omwana nabwekityo tuvuddeyo n'omulanga guno nga tugadda eddoboozi ku ddoboozi lye nga si mu bubi vaayo bambi okwasizeeko omukyalo ono omwana oli talina musango ayita mu mbeera essaawa eno omwana tewali nsonga lwaki akula ng'alinganga atalina taata ng'ate taata we waali ku nsi ng'ate mulamu obusobozi abuyina na buli kimu nabwe kityo okuvaayo n'olabirira omwana tekina kyekigenda kukujjako tekigenda kukujjako bwa sita prince omu oli sita tekigenda kujjako bwa sita tekigenda kujjako ki wabula vaayo olabire omwana yensonga yaffe ffe ngaffe waniino tuvumirira tu, tu nnyo nnyo nnyo nnyo omuntu yenna yena bwatyo azaala n'alabika ng'ate tavaayo okulabirira mwana n'alabika nga alekerera omukyala obuvunanyizibwa bonna bonna n'alabika nga bwatyo tavaayo kuwa buyambi tukivumirira nesekuvumirira yenna yenna yenna si basereebu bokaboka n'abantu aba bulijjo nabo babikola naye nga ffe nga ffe wano eno ekyo tukiwakanya era nga tukivumirira ddala ddala nnyo nabwe kityo tugamba nti mukwano vaayo mu bulungi si mu bubi olabirye ku mwana omwana watuuse akuze yeyagalire naye mubulamu buniinu weyagalire muzaddiryo bwotayagale mwanawo anaani amwagala twebaza nnyo nja kwebaza nnyo omukyala grecan olwokubeera omukyala omuvumu omuvumu zijukiza olunaku lumu naliko ne grecan awo weyali nga akuza birthday y'omwana we esembyeyo twalika awo naye nalabira ddaddaada maama astruggolinga nalabira struggling mother ayagaliza omwana we okubeera obulungi nga afuba nnyo nnyo nnyo ateekamu buli kimu bambi big up to you grace can tukwagala nnyo nnyo nnyo nnyo era tukugamba nti ffe nga ffe tuli wamu naawe ffe nga ffe abamawulire abategeevu tuli wamu naawe wanti munnange ne neebaza omwami kasuku wano sigenda kulekayo omwami kasuku nkwebaza nnyo nnyo nnyo nnyo olw'ebyo byozookolo ya gresikaani ebimu bye mmanyiko ne bye simanyi era bye sijja kwogera naye omwami oyo alina omutima omulungi era nkwebaza olw'ekyo omukyala farida nakazibwe naawe nkwebaza kozi we natulako ne grace can yambuulira era yaŋŋamba lisiti y'abantu abamu ku abo abazze bamuyambako omukyala flona omuyimbi tukwebaza tugenda kutwala akakisa kano nkwebaliza wane naayinza okuba nga tajjangako mu public kubeebaza oba ki oba sinakindi nga yabeebaza naye nze ono omukyala bwe yanyumiza emboozi yandaga nti asiima nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo omwami n'omukyala geoffrey lutaya mbeebaza nnyo nnyo nnyo nnyo nammwe olw'ebyo bye muzze mukolera omukyala ono lo okumubeerawo olwa grace can n'abantu abalala bangi lisiti yagimpa agenda kuba annyongera n'endala nja kuba bwe ntyo nga mpitamu nga mbeebaza olwekyo bemukoledde grace can mwebale nnyo okumubeerawo ng'omuyimbi ng'omuyimbi munammwe ate era nga omukyala bwatyo alaga atwalibwa nti nno yasuulibwawo omwami w'omwana we mbeebaza nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo era mugende mu maaso n'omutima ogw'omulungi kasuku big up to yourself mubeere mulungi mweraba mm. mm-hmm. bannange owulira otya okutuuka ku lunaku luno mini omwana wange yaweza omwaka ogumu okulya bulungi nnyo nnyo nnyo hmm. nga gyenkomeza banaye kamaama vegrano hmm. kamuyimbiremuko n'akayimba mm-hmm. happy birthday to you happy birthday to you ey adinanga akaana kange the beautiful princess of busoga kanyabo kamaama mm -mm. mm -mm. njagala okufa kukolaa keganza okusa ku maca eh. tomuwulira bwayogera ah, ah. bwatyo musumbwi <laughs> okaise kani beautiful princess ofwer busoga eri era ewava ddadiwe hmm, ebisobimanyinayeabeautiful princess of busoga yeand i'm uh-huh. so proud of it eh! singa east yaliiwo banange twandifudde bufi abamukufi kuba nze ndi muganda and the daddy comes from the east ah. daddy coming from the east yoliolioliolioli gwe twali tumanyiera sibimanyi ebyo byoŋamba obuliro mm. otya nga grana atuse kukula lino eryokweza omwaka akaana ah, kange bannange kwe kujja wano nafunye hotel five star gyolo mhm. gituusemu olabyota nungi ekyosobola byota mm. buli kimu kiri wano tulabiriddwa twagaddwa bannange walebaddeko omanyi omukyala akozi sokombuli omukyala azaala princess baba maitani nabagereka kakiraka nze nabagereka im the queen here kyoka bannange ekiri wano tulabiriddwa mbitiibu bana nga weekola ebyabalungi ndi mulungi kulabikira ngaomubi nedda mukwano omwana nga akulabikira atya omwana alabika bulungi omulabye otya gwe abagamba balala ah, omwana talina buzibu wadde kagala nyo kanyabo ayina gwe yandiise nga mamiwe joan mhm. hmm, muwala wange asoma sine five amulabirira hmm, bano abakozi bajja ne bagenda Mm-hmm. Kati, I think she's she looks so beautiful. Ati yafana jaja wange yakafa. Mm. Mm. Grana yafana na jaja. Mm. Jaja wange. Hmm. Na gotu akazeke juice. Mane kamfa. Nenda yafana dadiwe eh, wanina akafis. Oba mu Buganda bakaita bi impumi something impumi. <laughs> Kati amaaso gange. No. Mm. Siri kuvuma. No. Nengamba yamfana it's beautiful. Abawala baina impumi baina Eh, that beauty kati kana akafeese nkona kataata we bwomutunuli atambana taata we then uh, amaaso go gange oba manini mm. biki grana byayiseemu okutuuka wano okuweza omwaka byosobola okwogera nga maama its too much <laughs> era babadde bamanyi be bavuddeyo gandi gula wa fethi sikeeti bingi Ninji. Hey, when you're single, mom, it takes too much to be you. Ogeza kuganti mnange njagala kola bwenti. Single motherhood is a hustle. No kukiriza nayo hustle. Mm. Okukiriza nobera single mom. Kyengamba okukiriza kubera se osamba single mom ninga tokirizanga. Nene okukiriza hustle. Okay. Mm. biki byomwenyumirizaamu wadde akyali ku stage aha i love grana i love grana n'omwami uh, linaffe kuba wetwazaala sorry <laughs> okuba wenazaala gigi babiita mukulu samari omu uk this guy has always been there and he is very very very nice to us mm-hmm. Mm-hmm. ati yatuyambako kwegana tubaddewo mm -hmm. mm -hmm. aina yange nkola ndi mukazi mukozi nyina shows nyingi mhm. mm. biki byomwenyumiriza mu grana bani grana ekisookera ddala grana hajati grana hmm. ewaabwe eh, eh, kitaawe musiraamu omwana yange alina okumanya eddiini ye era mukolera akiika wenabanselebratinga birthday ebyaddala nga sibi ne bahotel kuba baze motel muze motel kati nkole hakika ye nga kuliko bath de newetabeko birthday hakika tumusalire embuzi ngaobusiramu bwe bwogera mm. embuzi emu ey'omwana owobuwala nimbe mama eh, tumusalire kyokka tucelebratinge kyokka ngenda kuyita bakwano azina bandibadde bakwano bange kuliko big eye nkita abasiramu batagere ensonga eno abalala bayinza obaoba butakitegeera hakiika tumuyitubayite baganda bange mujewa katugabire abantu emmere ku kyalo nembuzi kwekuli uh, big eye um, kabaku there is who sasha brighton anti ah, waffe sasha brighton kuba naye musiramu um, ani ho mm, njukizaawoko abasiramu bakenzo o oh, banage kyokka mbadini yabireeta tange edi kenzo bansaasire mm. tatange edi kenzo mukyala rema namakula mm. njogera ku basiraamu nga tuyita kwakeeka ŋenda kubayita nange sirimu naye musiraamu naye oba na kalifa muganange nsaasira ŋenda bayita tukolaki katugabire emmere abantu ku kyalo ogenda zijja nja zifuna nja zifuna mukwano no nze bintu byenkola munaye tebiri ku byadadi mm, sibyataata mm, sibyataata ebyange byange nga grace can n'omwana yange grana ilona aisha l and m mm-hmm. omwana oyo Oh. era lyerinnya lye ly'ekika jjajja we eryamuwa jjajja omusajja kijja mm-hmm. sobola naye grace omwana awezezza omwaka mulamba taata we yamumanyi gwotayagala ffe tugamba omwana yamanyi taata we jjatuuka jja kumumanya with time hmm. Hmm, hmm. bantu ki abakubeereddewo okutuuka ku step enogranaa oh, maama vivian tendo choka vivian ntendo sina vitu bituufu kwebaza i don't have any words i can't mm. Take heart. Vivian Tendo. Mm. vivyo vale kwagala mwana wange ne maama wo eyandibadde jajjaawe kyensobola okwogera sina kira kyakwogera webale kwagala mwana wange mukwano vyantendo nkwagala nkwagala nnyo mukulu sam neyanza okuva ngaomwana wange guvanga omwana amyes ye yalina mu lubuto kyokka weebale mukwano thank you im sorry i am to emotional hmm. ate bano abantu be uganda omuntu wolaga bakuvuma buvuminze munvume nakyemugamba baganda bange isaac kuteesa maama dora mwima thank you anji enzanyoni yanzige beba abantu bokka bobalaba kuberedde bangi hmm. waliwo omukyala betina namukasa sina byakwogera sijja kulimba bebo bokka bakuberiddewo nsagala okisoso waze mube bokka im trying to say ombuuziza baani eh, sigenda kujjukira buli omu kati kuba interview ebanyimbi tiwonga hmm. abaani madame Farida nakazibwe bangi mm. esiina budde bugenda bajjukira kati naye neyanza bambi sikwekabe mujja kugendayo munvumevume simanyi biki mmanyi sibina gyebinkwatako how does it feel to be a single man mpaka omwana nga awezezza omwaka byakusoomoozebwa ki byozosanga oba abamu bafiira mu kusanya abamu bafa nga bata abaana baana babalemererwa biki byoyiseemu obeera olina oguma mm. mm, strength is the only weapon akan celebrate nze bathre yamwana wange leero but um, wetime ngenda kucelebrate nga tugendagendako eyo mudwaliro malwaliro tugabire abaana ebigundi ebyokozesaako akasabuuni siina nnyo baladu my best hmm. hmm, ale sina budde bwennyonnyolako ku bantu kwogera bigenda kumbeera munda mwanange omusanze mu five star hotel right namuneseko wana anyumirwe anyumirwe namuwala ngaoli nafuuka muganda nga ntegeera okufa n'ebintu byabantu byosi byangu ba we're here and we're celebrating her and we're gonna cut the cake and everything <laughs> is gonna be okay ebyogambo bafiira musanya kyanaku tijja mm. kulimba kyanaku mm. nange nali nnatera okufa kyanaku mm. kyanaku naye taata womwana akubiddeko onaku olwalabye nerenamuzala teyankubira its okay Mm, nalwe namuzaala twandigee nti lwe birthday wa maka ku nalwe namuzaala teyankubira which is okay hani hajat its okay its okay olwe mm, namuzaala lwandibadde olw'amaanyi ni nalwe namuzaala teyakolaki teyankubira but its okay and im happy mm. taata aplayinze rolu ki omwana okulaba ngaatuukaawo natuumibwa erinnya mm. nga neyali mutuuma teyaliye wabula taata we eyandibadde jjajawagrana jjajawagrana tukwagala nnyo wherever you are tugenda kumensioninga kwadde okuteeka mu mawulire toyanza otumire omwana omwana yange aisha erinnya ly jjajja lyamuwa newankubadde ye grana lona naye eri okusalira sirabira ntekako nti aisha What do you have to tell the dad mu kaseera kano ng'omwana awezezza omwaka naye still akyali bwatyo bwati daddy wa grana tukwagala nnyo omukwano tukusabira obeere emirembe kola akasente omwana waali bulungi yeeyagala ne mama we grace akola agezaako tukwagala nnyo be blessed emabegako twakulabako wavaayo nopostinga gransobola okukowako eno intervie hmm. nsobola ogikoowa yes ogenda gikoowa naye kyeŋŋamba nsobola ogikoowa hmm, mbadde nsaba ngikoowe kino kyekisemba grace grace emabegako twakulaba nga onyiiza ovudde mu mbeera ekintu kyetutalabangako ng'oyomba ng'ovuma abantu ku social media buzibu ki obwaliwo no bavayo ne bagamba mwana wange smart alina nviiri mu sides kumbe omwana yali mulwadde yali mulwadde weyalwala omwana weyalwala nayina omusbaŋŋamba bamusaleko enviiri gye yali ku dwaliro ne bamusalako enviiri mu sides ne mbagamba omwana temubagenda kunvuma bagabe bwe omwana nayagadde omukola ebyekiyaaye nti omwana wange temumugiraako ki nvine watagala omwana awone emizuwa gitubuze omwana munene emikono minene buli wamutunonyeza bitubuze kyekyavuma omwana ekyabamanyi i don't want to know saamanya saamanya byenjogedde bimala yes, kiki oyinza okugamba abazadde abakyala naddala nga bavayo ne bamookinga omwanawo oba ne bamuvuma oba ne bwaba mwami i think abaami tebaalimu nnyo hmm. naye abakyala era abazadde bebavayo ne boogera bebagala okwogera which is i don't care asaga amanya omwana wange ali healthy baanti baabamanyi gye tulina okuddukira tumanyiyo si mu abo beebale nnyo bebaliri ddala Mm-hmm. waliwo abasajja abava twalabako isima olax ngaavuddeyo nga gamba omwana wamuteeka walibuddeweyesimumanyinamumanya <laughs> simumanyi idonohim biki byogeza kukukatiriza naawe <laughs> mwagala nnyo kwesa abantu ensobi biki byoamba twekubakiramu onoamba bintu bitakwatagana sibimanyi ebyo byoamba